Hello hello, halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku Niken Journey. Mumpung aku lagi di rumah, aku mau ngajak kalian nih untuk melihat keindahan alam, khususnya di pantai. Nah, hari ini aku aku sama teman-temanku mau liburan ke pantai, yaitu di Pantai Papuma, tepatnya di Jember, Jawa Timur. Papuma ini adalah singkatan dari Pantai Pasir Putih Malian teman-teman Pantai ini terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tepatnya di kota kelahiran aku. Jadi pantai ini nggak jauh sih dari tempat uh, aku tinggal, sekitar 7 km lah dari rumah. Jangan salah teman-teman, pantai ini juga bagus banget, nggak kalah deh sama pantai Kuta di Bali. Lautnya yang biru dan pasirnya yang putih membuat para wisatawan dari luar kota juga sering datang ke sini teman-teman makanya nggak heran kalau lebaran kali ini pengunjung juga full sih Yuk ikutin kesorana aku dan teman-teman aku di sini. Tonton terus ya videonya, jangan sampai di skip teman-teman Karena di belakang video ini masih banyak keseruan-keseruan lainnya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. ini yang terganteng sendiri loh